Ciao YouTube! Carrozze umane! Questa è la corsia delle renne? No, non lo so. Ma, ma! 32 euro per aver reso finto. Adesso andiamo da mangiare ai cervi questi senbei. Oh, ah, il kiss! Le meraviglie di Nara non sono finite qui. Seba torna a parlarci di questa bellissima città piena di storia, cultura e cervi che ti braccano per i biscotti. Mi sono svegliato alle 6 per fare il video solo per voi perché volevo andare al tempio vuoto Comunque volevo scusarmi perché sta venendo questo video di Nara Non so se quelle che vedo oggi sono cervi, sono bambi, sono caprioli, sono renne, sono renne di Natale, quindi se continuerò a cannare il nome, scusate, poi dopo sono sicuro che finito questo video dirò che cosa sono realmente, perché non ho ancora capito cosa sono le scicca. Cioè no, non è che non l'ho capito, non so cosa sono in italiano, in giapponese lo so. Bisogna fare attenzione alle renne perché potrebbero saltare fuori, che meraviglia! Oh. Anche sulla strada c'è scritto attenzione alle renne, guardate. Attenzione alle renne. <laughs> Questa è la corsia delle renne? No, non lo so. Come mattina presto c'è pochissima gente. Ecco qui un caprioletto, un caprioletto, un caprioletto. Questo è il primo caprioletto che vedo oggi. Ciao. Ma Ho paura che mi attaccano tutti. Io vado a salutare un altro bellissimo capriolo che vedo già che mi adorano. Mi sa che se non compro da mangiare questi caprioli mi schivano tutti. Oh, che bello! Ecco Bambi. Io non ci avvicino perché sennò i genitori mi prendono a pedate, giustamente. Il culo di un cervo. È bellissimo vedere cervi in ogni dove. Vabbè, noi ci apprestiamo ad andare al tempio. Andiamo al tempio Kasugatai Taisa. Comunque dovete sapere che Nara è stata la capitale del Giappone dal 1710 al 794 e questo era il periodo chiamato come periodo di Nara o Heijō che era il periodo Heijōkyō qua non passate mai in mezzo perché questa è la porta per purificarsi e anche quella dove passano gli dei quindi non vi dovete spostare poi io faccio paura a tutti questi animali la bellissima Nara ovviamente nel 1998 fa parte dell'UNESCO e il cervo è veramente uno dei simboli di questa città wow proseguiamo ringraziamo per il nostro tempo. Ecco qui un museo, guardate che bello. Rum. una cosa che mi hanno regalato è un mio amico di Nara che me lo porto sempre quando viaggio e mi ha appena detto che l'ha comprato proprio in questo tempio io omamori in Giappone sono una cosa un portafortuna degli amuleti che tutti comprarne insomma per augurarvi buona fortuna non bisogna mai mettere i piedi su questo posto qui quando entrate infatti vedete che non ci sono nessuna ombra perché tutti devono evitare di, di, di mettere il piede là magari su, su queste cose tradizioni farò un video a parte una cosa bella è che in questo tempio non pregano soltanto per la pace del Giappone ma per la pace di tutto il mondo Sekai no Heiwa vuol dire Sekai, vorrebbe dire mondo Eva vuol dire pace. Cioè, bravi giapponesi che pregate per la pace nel mondo! E dopo essere stati a questo shrine shintoista ci spostiamo in un tempio buddista. Cosa ne dite? Venite con me. Questa è la strada per andare a vedere il Buddha enorme che c'è in questo bel tempio. Questo, e in questo bellissimo giardino d'inverno all'interno di quel palazzo si trova il grande Buddha di Nara. Purtroppo non posso usare la telecamera là dentro quindi non posso farvelo vedere ma vi assicuro che è bellissimo. Comunque all'entrata di molti Tera, che quindi di templi buddisti, ci sono sempre queste statue di due personaggi molto eh, muscolosi che sono Kongo Rishiki e il Nio e sono praticamente fatte per tenere lontane le creature e spaventare insomma chi non dovrebbe entrare in questo Tera, in questo tempio quindi viaggiano anche con il Buddha per proteggerlo. Ciao YouTube! Devi fare la tinta eh? che c'è un po' di peli bianchi A Venezia abbiamo le gondole e a Nara hanno le carrozze umane Non mi sembra molto veloce eh, comunque Lei si chiama Kato Per pranzo ci siamo presi degli udon Guardate quanto sono buoni, guardate quanto è gigante il piatto E poi ci siamo presi kayaku gohan e questo udon invece con il pollo E ci abbiamo sempre un po' di tè caldo Vedete come fa con la macchina, fa i mocci E sono proprio caldi, ogni 30 minuti questo signore si mette a prepararli E fa quelle azioni stranissime e velocissime È veramente morbido, caldo ed è buonissimo Forse adesso lo rifà Eccolo qua che lo stanno preparando Bisogna avere tantissima forza per farlo. Mamma mia, che pericoloso mi sa. Oh mio Dio. e adesso iniziano a venderlo. Dentro c'è l'anco, che bontà, che bontà. Questo è un negozio che fa troppo ridere perché vende tutte cose fatte a mano, guardate, però tipo cibo, ma sono fatte nei minimi dettagli, sono costosissime ma sono veramente divertenti. C Hanno un sacco di portachiavi, USB e anche tanti orecchini, perché chi non vorrebbe degli orecchini con su un uovo o dei popcorn o dei mica, che sarebbero dei mandarini, cioè sia intero che a specchi, eh, come lo volete. Costano anche tanto perché per esempio questo sono 32 euro euro, eh 32 euro per aver reso finto La pizza invece, che è meno credibile, 50 euro Belli, E oh. ovviamente siccome siamo a Nara, c'è anche la chica <laughs> Adesso compriamo Ok mi hanno detto che possono mangiare anche la carta Ma io non gliela do Questo è un senbei che si danno ai cervi Adesso diamo da mangiare ai cervi questi senbei io. Dai, dai, oh, oddio, mi ha colpito quel bastardo. <laughs> ok, adesso gli diamo da mangiare. Eccolo qua. Guardate che carino. che bello! Questo mi fa un po' paura, gliene diamo uno perché penso che sia il capitano dei capitani. Ciao! Eh, Shiroan Ichigo Daifuku noi abbiamo preso quello con il shiro che sarebbero praticamente i beans però bianchi costa 2 euro e mezzo guardate quanto è carino arigato guardate che bello è buonissimo e questa fragolina mamma mia è veramente un dolce giapponese estremamente buono mmm delizioso ichigo daifuku adesso sto per comprare una calamita per mia mamma che fa la collezione oh mio dio cosa succede a questa Direi che questo è un cervo in calore Basta, basta, guarda che cadi e eh, poi dopo ti fai male Qui abbiamo la yakisoba e poi l'hot dog Che bello, questo è chic Oh, il kiss Una coppia di cerbiate ho la valigia perché oggi torno a Osaka e comunque oggi sono qua al Todaiji che questo tempo è bellissimo perché oltre a essere favoloso perché guardate Todaiji mi sapete oltre ad essere bellissimo, grandissimo, altissimo, meraviglioso, ci sono anche tutte queste shika in ogni dove. Le shika sono questi cervi che io adoro, mio papà adora, quindi è la prima volta che ne vedo così tante insieme e devo dire che sono degli animali stra belli. Quindi vabbè, io continuo il mio tour e poi parto per Osaka. Collezioniamo lo stamp di Nara. Tempo. Eh, <laughs> che <laughs> questo facciamo il takeaway e ve lo regalo che è quello che ho fatto a Nara quindi scrivete nei commenti e uno di voi riceverà lo stamp di Nara con anche la mia firma sopra ve lo invio quando torno in Italia quindi a dicembre ovviamente non potevo lasciare Nara senza provare il Nara cappuccino guardate guardate guardate che mi fanno il Nara cappuccino siamo pronti? guardate guardate guardate che bello il Nara cappuccino E voilà, il nara cappuccino. Il nara cappuccino è fatto, ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio. Ciao! perché volevo fare un giveaway durante il video quando torno in Italia quindi vi darò questa pratica borsellina, questa pocci ditemi cosa volete farci con questa pocci chi mi darà la risposta più bella quando me ne torno in Italia verso per Natale ve la invierò e vi metterò dentro forse anche un altro regalino al suo interno quindi mi raccomando commentate, fate dei bei commenti e per favore condividete questo video su tutti i vostri social perché così possiamo aumentare e saremo sempre più grandi grazie mille per aver visto questo video ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio ciao un bacio 「続け